peristiwa lama berlaku makan masa lama tapi rekah di dalam satu ayat peristiwa yang akan berlaku sebelum sampai hari kiamat selesai dengan keadaan manusia yang hidup rusak banyak maksiat dan hampir-hampir orang tak pandai nak sebut perkataan Allah atas muka bumi tak pandai nak sebut astagfirullah. Nak minta apung dosa dia sendiri pun tak pandai. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين <clears throat> وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ۖ صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون ayat 87 sampai 90 surah an-naml Allah Taala firman hari yang ditiup sangkakala. Seruna yang paling besar dan semua makhluk akan dengar. Seruna yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Yang Allah Taala firman dan ingatkanlah hari ditiup pada sangkakala. Lalu terkejutlah, maknanya gerung, gementar, makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan kesemuanya akan datang kepadanya, iaitu datang kepada Allah dengan keadaan tunduk patuh. ni Allah, rakyat ni rekah. peristiwa lama berlaku makan masa lama tapi rekah di dalam satu ayat peristiwa yang akan berlaku sebelum sampai hari kiamat selesai dengan keadaan manusia yang hidup rusak banyak maksiat dan hampir-hampir orang tak pandai nak sebut perkataan eh, Allah atas muka bumi tak pandai nak sebut astagfirullah. Nak minta apung dosa dia sendiri pun tak pandai. Nabi kata di dalam beberapa hadis. Sehingga apabila ditanya, Mung ugamu gapo? Setengah-setengah orang hiling pala. Eh, aku tak tahu. Aku tak tahu katanya ugamu gapo tahu aku ni. Kecek bahasa manusia pun dia awak tak reti, dia awak tak faham. Padahal dia reti bahasa sama-sama kecek. Sebab tu ayat belum pada ni, Allah Ta'ala rakyat, nate daripada bombing ni tubik mari kecek dengan manusia. Siapa kau nate kena mari dakwah. Mari duk rakyat kepada manusia. Manusia sama-sama manusia, tak si dengar, tak si reti dan tak si faham. Wak katuk telinga, padahal telinga dia tak ada tuli. Tak ada buta mata dan sebagainya. Sebab itulah Allah raya katanya hari ditiup pada sangka kala lalu terkejutlah maknanya getar kocok habis penduduk langit dan penduduk bumi penduduk artinya chào pha dengan chào แผ่นดินชาวโลกทั้งหลายก็เจาะกตาฮับิมาชาอัลลอฮ์ sebab itulah Allah rayak di sini illa man Allah kecuali mereka yang dikehendaki Allah hak tak mati hak tak getar terutamanya hak tak gerung tak getar ulama royak katanya wahumus syuhada fa innahum ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun orang hak tak getar hati pada waktu tu hak pasal manusialah orang-orang yang mati syahid. Sebab tu kita pun kalau minta sokmo dengan Allah Taala supaya Allah tanda kita mati syahid. Sebab apa? Orang yang mati syahid mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka diberi rezeki sokmo. Orang mati syahid ni tidak dianggap sebagai mati. Di sisi Allah Taala dia hidup sokmo, diberi rezeki sokmo. Siapa ke? bakit di hari kiamat nanti. Lepas tu termasuknya yang tak mati lah, maksudnya tak ada getar, iaitu pok-pok malaikat. Malaikat hok hok jadi pemimpin-pemimpin malaikat. Malaikat Jibril, ataupun Jibra'il, Mikail, Israfil. Lepas tu lain pada tu, mati belakang. Masya Allah, nak dan kesemuanya akan datang kepadanya dengan keadaan tunduk patuh satu hadis eh satu hadis dicerita daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dia katanya ada seorang lelaki datang duk kecek apa lelaki itu mari tanya ha hari kiamat Gotu goni, gotu goni banyak. Dia pun sebut Abdullah ayat katanya subhanallah. Ataupun dia sebut katanya la ilaha illallah. Ataupun lebih kurang itulah. Abdullah pun ayat katanya. Aku ni hampir-hampir berasa tak sedek ayat cerita banyak. Tak sedek bari banyak. Ha-ha hari kiamat. Sebab orang tahu belakang. Sahabat-sahabat Nabi pakai dok kecek rata belakang. Hubungnya dengan hari kiamat. Tapi aku tengok kepada keadaan yang akan berlaku tak lama lagi. Abdullah wayak katanya, rumuh-rumuh akan diruntuhkan. Nak ayat tanya, akhir-akhir kiam dekat dengan nak kiamat, nanti kita boleh tengok. Kata, ha, gitulah. Rumuh-rumuh runtuh. Bukit-bukit, hacur, gotu, goni, gotu, goni, berlakunya gepa bami, gepa bami, wayakun, wayakun, ia, ia sebut. Akan berlaku banyak-banyak perkara. Thumma qal, lepas pada tu dia apa sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut katanya yakhrujud dajjal fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 shahran aw 40 aaman fayab'ath Allah Isa ibn Maryam ka'annahu Urwah ibn Mas'ud Abdullah bin Amru rakyat katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita Nabi katanya akan keluarnya daripada umat aku ni iaitu nya dajjal. Dajjal ni manusia dah. Saya dok nin sokmo takut-takut kita silap dok faham katanya dajjal-dajjal ni sepeng botol besar jin bukan-bukan. Dajjal ni adalah manusia. Nabi ayat katanya umat aku sendiri ni. Ada di kalangan umat aku seorang namanya dajjal yang digelarkan Dajal Dajjal maknanya apa? Penipu. Orang panah leliam. Orang nak igak, Nak, nak, nak, nak, apa ni? Nak, nak. Uh, eh, Allah nak, nak bening dengan dia. Tak bening mudah-mudah. Dia pandai belik. Kau tu belik. Kau ni kokeh, kokeh, kokeh, kokeh. Lucu. Kokeh, kokeh, kokeh, kokeh. Hmm, kena tipu ke dia. Sampai kau orang jong jatuh agama. Dan kena menipu banyak. Nabi rakyat katanya, maka Dajjal tu akan duduk di atas muka dunia ni 40. Abdullah rakyat katanya, aku tak tahu katanya 40 hari ke, 40 bulan kau ke 40 tahun. Tapi lepas pada tu, Allah Ta'ala akan bakiknya, akan buat turunnya. Isa bin Maryam, Nabi Isa ni, Nabi rakyat katanya supa, hampir-hampir supa dengan seorang sahabat. Namanya Urwah bin Mas'ud. Mas'ud nak nak serupa sebab nabi sebab nabi Muhammad ni dia tengok dah nabi Isa waktu perjalanan dia Isra dan Mi'raj dia tengok dah rupa parah maka dia royak katanya serupa dengan Urwah bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhliku maka nabi Isa ni tamla dajjal dan membunuhnya hak ni ada di dalam hadis lain nabi royak katanya bunuhnya di satu tempat di negeri Syam ataupun di Suria pada zaman ini namanya Babulud Bablud situlah tempat dajjal kena bunuh oleh Nabi Isa. Thumma yamkuthun nasu sab'a sinina laysa bayna ithnaini adawa. Ketika Nabi Isa duduk ada atas dunia waktu tu lebih kurang tujuh tahun ame damainya dunia ni sehingga orang tak tak balah Dua orang pun tak ada balah. Tak ada seteru, tak ada. Maknanya tak ada benda-benda tak molek. Molek belakang. Masya-Allah, Ini ketika Nabi Isa ada ada. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam. Lepas pada tu lepas pada Nabi Isa mati. Akan adanya angin sejuk. Angin yang sejuk mari daripada sebelah Syam fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw imanin illa qabadathu angin itulah yang akan masuk di dalam hidung Nana orang orang yang ada iman orang yang ada kebaik ke, maka angin itu akan masuk maka matilah nabi ayat katanya hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidir jabalin la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu sehingga seseorang itu masuk duduk di dalam gelong bukit sekalipun tak siwi angin tu masuk dalam hidung dia tak angin tu akan masuk dalam hidung apa tu akan mematikan manusia yang ada ime ataupun orang yang ada kebaikan hak tinggal di atas muka dunia pada waktu tu tunya manusia yang dinamakan syirarun nas manusia yang jahat yang karut yang tak reti dah kebaikan ke. tapi hak dia reti hak dia pandainya benda mungkar benda dosa hari-hari hari sok samran dengan kejahatan maksiat karuk tu manusia di akhir-akhir sungguh akhir-akhir dunia itulah nabi katanya kiamat akan berlaku ke atas mereka tu antu ha, sebab tu kita wallahu alam dah tengok kepada keadaan dunia zaman-zaman learning masih lagi ada banyak lagi kebaikan yang manusia duk nak duk buat duk amal tengok kepada keadaan yang berlaku bunga-bunga hari kiamat memang sudah pun sudah pun merata-rata tepat yang berlaku gotu goni tapi alamat kiamat hak besar-besar tak ada berlaku lagi tak berlaku lagi seperti matahari naik sebelah lek jatuh nah nabi isa tak ada turun lagi dajal tak timbul lagi tapi kita di atas dunia ni kena triumph from bla bla dah katanya apabila peristiwa tu berlaku gotu goni gotu goni maka tanda katanya dunia yang sudah pun tua dah dunia ni yang Allah Taala jadi belum pada Nabi ada lagi tua dah sebab tu dia gonye belaka supaya kereta motor dah lama-lama kan enjin-enjin dia mula nak patah skeru nak luh ke tu luh ke ni supaya orang umur dia kau banyak kau banyaknya mula tak gerak letih lesu penat lelah Gua Gatuh gani ada belakang. Pas dunia apa? Dunia tua lah. Kita apa gambar katanya? Dunia yang akan menuju ke arah berlakunya hari kiamat tak lama dah. Tu hai pun goyak. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau melihat gunung ganang. Gunung ganang ni artinya bukit-bukit. Semua bukit dah engkau menyengkonyo diam membeku dak pehe katanya bukit dak juguk dak dia tu maknanya diam membeku padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan ni keadaan yang berlakunya hari kiamat sebab tu Allah taala royak di dalam Quran dalam beberapa ayat wa idzal jibalu suyirat apabila bukit-bukit diperjalankan. Suyirat artinya apabila bukit hak juguk besar tu akan dibawa terbang serupa dengan awan. Dalam surah Taha Allah Taala firman, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Orang ramai akan tanya mung hey Muhammad, ha bukit yang akan berlaku pada hari kiamat. Faqul yansifuha rabbi nasfa. Katakanlah hey Muhammad kepada orang hak tanya saat ni, Allah Ta'ala akan peracur bukit-bukit sehingga jadi supaya dengan bulu yang ataupun habuk yang berterbengi Hacur habis. Bukit-bukit yang besar. Lepas tu manusia nak pergi duduk mana? Masya Allah. Sebab tu bukit-bukit yang ada di dalam Quran ni, tu heraya ada beberapa tempat yang menunjuk katanya mereka eh, eh, bukit-bukit eh, tu hancur. Bukit juga menjadi tempat duduk bagi manusia orang-orang zaman dulu watan hitunal jibala buyuta dan kamu hei puad puad samud tebuk bukit pahak bukit sebagai rumah-rumah tempat kediaman bagi kamu sebab tu Allah Taala jadikan bukit yang kita tengok kukuh begitu besar akhir sekali akan terbebas supaya dengan bulu air ataupun supaya dengan kapah dan sebagainya Allah Taala rakyat lagi sunnallahilladzi atqana kullasyai demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya buat juguk gotu goni gotu langit bitai matahari tapi satu hari nanti akan pecah akan hancur tuhan pengoyak innahu khabirum bima taf'alun tuhan royak di dalam satu ayat ni banyak-banyak cerita banyak-banyak reng -banyak nak jadi kita pakak-pakak mikir. Padahal saat ni ia raya ha bukit. Raya ha makhluk dia. Lepas tu, sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Nak ayat katanya, hei manusia, ik ikutlah. Mu nak duduk lagu mana, tapi Allah Ta'ala tetap tahu. Ha keadaan kamu dan gapo hak yang kamu buat. Sebab tu, nah, bila kita tengok dua, dua ayat yang Allah Ta'ala firman di sini, lah katanya ini adalah suatu kudrah dan iradah yang Allah Taala kehendak nak wujud macam tu balik kita ni kena sedia sokmu untuk persedia eh, untuk mati ni mula-mula sekali sebab tu nabi royak di dalam hari eh, royak adalah hadis katanya kiamat yang setiap orang akan menghadapinya iaitu nya mati Lepas bila kita mati, kita tak boleh royak kat orang. Orang hidup, hidup lagi katanya. Macam mana sakit seksa nak mati. Ini tak boleh royak. Orang yang mati dah boleh royak. Lepas tu kita pun satu hari kita kena mati. Siapa umur kita? Akhir ajan. Sehingga Nabi SAW. Nah, seperti mana saya dah cerita acak-acak kali. Kak. Nabi tak nak mati tak? Nabi suruh Orang yang duduk di keliling dia. Ada tak berapa orang. Nabi suruh ambil air. Nah, suruh ambil air. Orang pun ambil air segelut. Mari tak tepi Nabi. Nabi tak ada nak makan tak. Tak ada nak minum tak air. Tapi Nabi celuk. Tangi dia masuk dalam air. Serta dengan Nabi sapuh muka dia dengan air. <coughs> air yang dia celuk saat ni. Nabi sebutnya. La ilaha illallah innal mauta sakarat la ilaha illallah sakitnya nak mati tengok setara nabi lagi mengadu ha kepada Allah sakitnya nak mati apatah lagi kita manusia tamada yang banyak dosa banyak salah banyak buku dengan Allah dengan manusia masya-Allah ha, ni perlu kepada kita fikir baik-baik dekat-dekat dengan nak mati tu bagi bagi orang hok nak mati tu dia tahu katanya setelah lagi boleh jadi dia nak mati dah apatah lagi mati dengan caplan mati dengan tiba-tiba ingat kita tak ada skor katanya kita nak mati ha ni sebab tu kena kena sedia sokmo dan kena boleh jadi ingat sokmo kepada mati nabi raya akthiru min zikri hadhi <clears throat> hadhi min lazat. mu banyaklah ingat kepada mati yang mana mati tu akan apa akan boleh perenyit tomuk perasaan lazat ke dunia eh. Itulah. Nah, dua ayat saya baca saat ni empat ayat tapi masa habis dah. Untuk kita <coughs> ingat sebagai katanya ni adalah peristiwa yang Allah Taala firman hubungnya dengan hari kiamat dan kena atas diri kita masing-masing. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.